कि अभी मेरा मुकाम और मेहनत मांग रहा है अभी चल रहा है तेरी किस्मत का घोड़ा कि अभी मेरा मुकाम और मेहनत मांग रहा है अभी चल रहा है तेरी किस्मत का घोड़ा लेकिन मेरी एक बात याद रखियो दोस्त हमने सिर्फ बाजी हारी है मैदान नहीं छोड़ा है